vai 감사합니다. 고생 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أودع إلى توحيد والرشد والهدى فدين منه الخير لكل أرزاق لا

أجد أن تخاف الواتر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا كنت ترجو الفوز بالبشر والنجيت وعظيم شهر الصوم فاقبل أخي نصحي Maniri wala ta go فأقر بأن الله لا لا بان غيره والذكر والمدح لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدور قوار دوما بدون تردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما رضا الرحمن في تو لا إله

out كل شامخ من المرد يرقى لا راس وراسخ المشايخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن ينبغي الدار بحب محمد ينال كل ما يرى من أهل البرازخ الذي يعلم كل شوامخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد كل الحروف لأنها تصنع لن تلهي لناس وناسخ لا إله إلا الله لا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الكريم إحدى النواسخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي ضيافا لضارقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه ضلعة الله ثم ظلامه وآل الوثابين live in my life. I got Carolina